i nisam želeo da, da pišem hermetičnu poeziju jer sam video da mi to ne prija. Dakle, to je bilo potpuno neko ovaj, gubljenje kompasa i onda sam u stvari rešio da pokušam sa prozom, koja je inače bila moj, ne, moja neka želja da, da pišem, ali se nikad nisam osuđivao ili bi se to završavalo na jednoj stranici, jer kad čovek 20 godina piše poeziju, uvek hoće da piše što, sažetije, što kraće i onda bi se od nekih proznih početaka sve to svodilo na jednu stranicu jer ja sam na toj jednoj stranici sve rekao i to je mene ovaj, jako ovaj, bacalo neki oče i zato se onda nisam ni bavio prozom. I onda je došao taj trenutak kada sam video da poezija tu ne izražava ono što sam mislio. I sad postoji taj trenutak uh, pravljenje distance u pisanju, kada pišete o nekim stvarima, um, ih na papir, vi se uh, izmeštate iz te situacije, vi je stavljate na papir i ona ostaje tamo. Dakle, vi s jedne strane i vidite sebe iz drugog ugla.